A Bisbarra do Morrazo, a día de hoxe, conta con 8.788 desempregados e desempregadas, un 4,25 máis que no mes de xaneiro, encadenando cinco meses consecutivos de incremento de paro. 8.830 destos desempregados e desempregadas son maiores de 25 anos e 458 están por debaixo desta edade por sectores, os de servizo, o sector servizos é o que xera máis desemprego, seguido da industria, a construción e, por último, a agricultura e a pesca. Sería necesario un incremento das políticas de xeración e mantemento do emprego, fomentar as diferentes economías locais, con claras apostas polo turismo de calidade, do sector servicios, potenciando os seus recursos naturais, a súa cultura e o seu patrimonio. Pero isto non está a suceder No Morrazo, nin a ampliación do Parque Industrial de Castiñeira recollido no Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galiza, nin a ampliación do Museo Masó en Bueu, a pesar do ofrecimento do Concello dunha parcela de 200 metros cadrados, nin ordenación do Nó de Marín conveniado con Fomento, nin a ampliación do atraque en San Adrián de Cobres, nin a ampliación do peirao de Mexilloeiros de Moaña, nin saneamento do Porto de Cangas e un longo etcétera de proxectos que só se escoitan durante as campañas electorais pero que nunca chegan a desenvolverse. E falando de incumprimentos, Vamos a falar do desdobramento da vía lápida un desdobramento que se, vea, que se ve agora necesario grazas a que o proxecto inicial do corredor ilegal, apresurado, que producir un grave impacto ambiental destruiu eh, por completo minas de agua naturais, e eh, ten multitudes de defectos na mesma estrada que provocaron máis de unha morte eh, para o cal eh, eu pido que antes de que se desdoble y aí de, eh, teño unha opinión distinta do Partido Socialista, que se faga un estudio serio, imparcial e crítico onde se analicen os problemas que ten o actual corredor e se depuren as responsabilidades. Se propoñan solucións consensuadas coa cidadanía e cos axentes sociais da comarca. Se mellore, vertebre, humanice a rede comarcal de estradas existentes. Se potencie o transporte público colectivo, terreno terrestre, marítimo e ferroviario de proximidade, con conexións entre os barcos eh, entre a parte de, do Morrazo e a zona de Vigo, con buses, con minibuses, con barcos, que acerquen os núcleos de poboación. Se repare a peor 551 que vai pola costa que está nun estado lamentable e se someta ao novo trazado consenso social. Avaliar a necesidade ou non de realizar o desdobramento segundo estudios rigurosos e serios coa súa correspondiente avaliación de impacto ambiental. A cuestión sanitaria xa a, falou dela a voceira do Partido Socialista, non vou a insistir, pero si sí é certo que as persoas de Cangas e Moaña se preguntan por que teñen que ir a un hospital hospital privado. Os centros de saúde, o mismo, xa falamos do de Aldán, do de Moaña, do de Marín, o centro de alta resolución, todos proxectos, promesas que se lle fixo ao, a península do Morrazo e dos cales ningún está cumprido a estas alturas. O Partido Popular non ten un programa para o morrazo, nin ten interés na comarca. O único que ten interés, o interés do Partido Popular no morrazo, empeza co anuncio das eleccións e termina o día seguinte da votación. Esa é o único interés que ten. Si se rescatan os bancos e se lles dá un trato de favor ás grandes fortunas, hai que centrarse en acabar con esa política e esos cartos que si hai, porque non é un problema de que non haxa diñeiro, sino onde e como se utiliza e de onde se saca, como se utiliza a fiscalidade, deberían de cambiarse para poder a, empezar a apoiar a cidadanía machacada por unha crise que convertiu en máis ricos os ricos e en máis pobres os pobres. Por iso presentamos esta emenda pedindo fundamentalmente que se faga ese estudio, non volvamos a facer un desdobramento do corredor do Morrazo que a sociedade do Morrazo non ten decidido que quere e que moitos destes desdobramentos, igual que o da ponte, a, ao desdobramento da Ponte de Rande, se poden solucionar con un transporte público colectivo que dé as respostas necesidades da ría de Vigo que ao final non é máis que ese o interés solucionar os problemas de transporte das persoas e non seguir enchendo de asfalto e destrozando os nosos montes e o noso patrimonio natural a costa de grandes vías que ao final o único que nos traen son máis problemas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Rodas.